Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun sizlar bilan qanday qilib Google akkaunt ochish haqida gaplashamiz. Xo'p, Google akkaunt bo'yicha qanday murojaatlar, savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentda yozib qoldirishingiz mumkin. Xo'p, mana endi bizga buning uchun e, men hozir e, kompyuterda ko'rsataman. E, telefon bilan bir xil bu google akkaunt o'sha buning uchun biz har qanday brauzerga kiramiz mana o'zimdagiga kiraman brauzerga va undan hop shu siz google akkauntga kirganingizda mana mana shunday holatda chiqadi sizda ham va bundan siz ikki xil usulni ko'rsataman hop birinchisi mana bu e, kirganingiz chekkada o'zingizni akkauntingiz turadi e, har har bir telefonda mana shunday ochiladi telefon e, akkaunt turadi shuni bosasiz va mana bu yerda mana shu tugma turadi belgi turadi ya'ni yangi qo'shimcha qo'shish yangi hisob ochish degani bu mana shundan qilsangiz ham mana bosamiz ho'p mana Telefonda mana shunday holatda chiqadi aziz do'stlar. Mana kompyuterda ham chiqdi. Mana shunday holatda chiqadi. Xo'p. Mana mana shunday holatda chiqadi Biz siz shuni buni endi bu qanaqa yozaman, bundoq qilaman, bundoq qilaman deb o'tirmaysiz. Shunchaki mana bu yerdagi hisob yaratish tugmasini bosib qo'ya qolasiz. yaratish jumlasini o'z shart endi ikkinchi usuli shunchaki mana bu yerdan brauzer orqali kiramiz ho'p ingliz tilida yozsak chiqishi osonroq bo'ladi mana o'zi chiqyapti yangi google akkaunt chiqish qidirish bu o'zbek inglizchasiga chunki google tili inglizcha shuning uchun mana mana bu yerda bizga o'rgatyapti google akkaunt ochish haqida bir qancha narsa saytlar o'zini google o'zi yordam beryapti hop mana shundan ko'radigan bo'lsak ham mana shu orqali ham bo'ladi endi mana bu yerda bizga o'zi yozib ko'rsatyapti google xuddi man aytgan narsam bu yerda u aytib o'tyapti google o'zi mana google akkaunt qismiga o'tasiz deyapti va yangi akkaunt qo'shish ya'ni haligi plus e, odamcha yonidagi plus tugmasini bosasiz deyapti ismingizni kiritasiz username kiritasiz va e, parolni qilib turib keyin next bossangiz yaraladi deyapti mana mayli shu e, usul qulay ekan biz shuni qilib ko'ramiz mana mana shunaqa holatda sizda ham chiqadi aziz do'stlar mana boshqa hisoblarni kiritish tugmasini bosamiz mana mana shunaqa holatda sizda chiqadi endi buni qanaqa qilaman ko'p hamma mana shu joygacha yetib keladida endi nima qilaman qanday qilib ochaman deb o'ylanib qoladi va mana bu tugmani e'tibor qaratish kerak hisob berish o'zbek inglizchasiga create account e, ruschasiga sazat account mana birinchisini tanlaymiz o'zim uchun ya'ni ruscha bo'lsa для себя hop inglizcha bo'lsa til for myself bo'ladi o'zbekchasiga o'zim uchun bo'ladi mana mana aziz kompyuterda obshi hammasini bitta e, maydonni berib deyapti. sizda telefoningizda ism va familiya qismi ochiladi xolos ism va familiyani kirib turib keyingisini bossangiz next bossangiz keyingi qismda mana bu oilani kiriting deydi siz e, telefonda mana shu qismdan har bitta qismni birinchi buni ikkinchi buni uchinchi buni bitta bittadan e, takrorlab o'tasiz yani e, kompyuterda esa bittada e, telefon raqam kirgizib telefon raqam kirgan joygacha bitta holatda ko'riladi hammasi mana shunaqa holatda ketaveradi aziz endi kiritib o'tamiz mana o'zingizni ismingizni kiritasiz ism familiya kirdim familiya Mana foydalanuvchi nomi deyapti. Xo'p. Bu yerga siz o'zingiz o'zingiz tanlaysiz yoki telefonda chiqadi. Hop, biz tanlaydigan bo'lsak, shunaqa holatda mana qiladigan o'tkitlar mana ismi olingan deyapti boshqasini ko'rsating deyapti mana shunchaki bunisini tanlaydigan bo'lsak mana yoki bu olingan mana bulardan foydalaning deyapti sizga qo'shimcha o'sha ikkita uchta namuna gmail akkaunt nomi beryapti mana hozir bizniki mana bu o'tdi mana bu yerda yozyaptiki harflar raqamlari nuqta ishlatilishi mumkin deyapti ya'ni man mana shunga harflarni ishlatdim va raqam ishlatgan uchun manga shu e, google'nikiga mos keldi o'zim xohishim bilan shuni kiritdim siz ham shuni qilishingiz mumkin mana bu yerdan tanlashingiz mumkin endi parol kiritamiz telefonda o'zi e, mana shu yerni bitta bosingiz bilan o'zi suggested e, parol deydi ya'ni suggested password ya'ni o'zi google sizga strong kuchli ya'ni kuchli himoyaga ega parolni o'zi namuna qilib beradi sizga siz uni shunchaki kiritsangiz bo'ldi kompyuterda chiqmaydi chiqishi mumkin boshqa holatlarda endi biz uni kiritamiz mana tasdiqlang deyapti mana mana bu bo'lim biz nima uchun kerak mana bu yerda aytyapti harflar raqamlar maxsus belgilar o'z ichiga olishi mumkin va sakkizdan kam bo'lmasligi kerak deyapti sakkizdan eng kam sakkiz bo'lishi kerak deyapti bizniki sakkizdan o'tib ketdi prol bekitilmadi hozir bekitilgan holatda mana bu yerni bossak mana bekitilmaydi bu nima uchun kerak mana bu yerda parolni yozib turib mana tasdiqlab olishimiz uchun bekitilmasini bossak parol bekitmasini bosib qo'ysak mana bu yerda parol yozib turib mana bu yerda tasdiqlab olamiz undan keyin mana bu tugmani bitta bosib qo'ysak mana bu holatda keladi va keyingisini bosamiz keyingi qadamni bossak mana mana bu yerda bizga telefon raqamini kiriting deyapti mana bu yerga ixtiyoriy deyapti mana ixtiyoriy mobil e, elektron pochta manzili hisobni himoyalashga yordam beryapti misol uchun mana bu e, yangi yerda aytgan bizni hisob akkauntimiz keyinchalik qaydir sabablarga ko'ra o'chib ketishi mumkin yoki обновить e, so'raganda e, nimadir bo'lib refresh bo'lib o'chib ketish holatiga kelib qolishi mumkin mana shunda mana shu email bizga kerak bo'ladi agar bu yo'q bo'ladigan bo'lsa shunchaki kiritmay qo'yamiz mana bo'sh majburiy emas yil mana o'zingiz tug'ilgan yilingiz oy va kunni kiritasiz va jins deyapti mana bu yerda ayol yoki erkak tanlanadi o'zbekiston xudoga shukur ko'pi e, shu pastcha to'qson foiz ayol yoki erkak tanlaydi boshqa davlatlarda e, boshqa yoki ko'rsatilmaganlarni tanlashi ham mumkin endi u e, avtoritet shunaqa bu tarafda Hop, keyingisini bosamiz. Mana hop, o'zi mana shunday holatda siz telefon e, telefoningizda ham mana shu holatda chiqadi. Faqat mana past tomondan chiqadi. E, sizni telefoningizda saqlansinmi degan. Saqlansin, saqlanish bosib qo'ysangiz, saqlash bosib qo'ysangiz sizga qulayligi e, keyinchalik mana shu to'ldirish gmail akkaunt to'ldirish joylariga ustiga bitta bosganingizda sizga Э, namunadagi singari haligi man e, kirta kiritganimda chiqib qolayotgan singari chiqib qoladi sizda ham chiqadi shu orqali siz yozib turmaysiz avtomatik qo'yib ketaverasiz mana mana bu mana shu holat sizda ham chiqadi siz shunchaki pastga surasiz va mana bu yerdan roziman degan e, tugmani bosish orqali siz yangi hisob yaratasiz mana yangi hisob yaratib oldik mana buni biz mana bu yerdan bilishimiz mumkin birinchisi biz yaratgan yangi email akkauntimiz mana mana shu va biz endi buni sozlamoqchimiz mana shuni ustiga bosamiz va mana bu yerda google hisobingizni boshqaring deb turibdi mana boshqarish bosamiz shu tugmani mana aziz do'stlar sizda ham mana xuddi mana shunday holatda chiqib keladi ho'p mana bu menyular bo'lim orqali kompyuter bo'lsa mana shu menyular bo'limi orqali siz boshqaruvchisiz endi telefon bo'lsa ham shunchaki yonga surish orqali chap tomonga surib surib e, surib boshdan e, hisoblab e, qo'yib ketaverasiz endi ikkinchisi men haqimda mana men haqimda degani bu endi siz o'zingizni surat qo'yishingiz mumkin mana mana bu yerda mana mana bosish va profil rasmini yuklash shunchaki har qanday rasm tanlash mana bu kompyuter kompyuteringizda mana shu holatda chiqadi illyustratsiyada bu telefonda chiqmaydi kompyuterdan esa shunchaki o'zingizni kompyuteringizda mavjud rasmdan yuklaysiz va mana bu kompyuterdan yuklash rasmga olish kompyuter mavjud rasmdan yuklaysiz bunda rasmga kamera to'g'ridan to'g'ri olasiz endi mana shunchaki bittasini tanlab qo'ydim va e, shuni shunchaki qo'yib qo'yaman siz buni e, bezatishingiz mumkin mana yangi holatda e, boshqacha holatlar ham mana chiqyapti sekin sekin mana uchta xil holat bundan bundan boshqa bir ikki uch xil holatda e, olishingiz ham mumkin deyapti mana biz tanladik va profil rasmi sifatida saqlash bo'lsangiz mana saqlanmoqda deyapti mana saqlandi deyapti yangilanadi qo'yildi tez orada yangilanadi mana mana biz e, qo'ygan rasm mana chiqdi mana bu yerda endi ismimizni o'zgartirishimiz mumkin mana bu yerda tug'ilgan kun oy yilda mabodo xato qilgan bo'lsak adashgan bo'lsak mana shu yerda to'g'irlashimiz mumkin yoki e, mana mana kengaytiroq kengayt narsani ko'radigan bo'lsak e, tavallud kuningizni yani tug'ilgan shularni siz faqat o'zingiz shaxsiy sizdan boshqa hech kim ko'rolmaydi har kimni bosib beradigan bo'lsangiz hamma hamma odam ko'ruvli siz tug'ilganingizni sir ariy mushakka qidirish orqali mana keyingisi jinsi e, jins turadi kontakt axborotlari bog'lanish axborotlari mana email va telefon raqamingiz kiritgan profillaringizni kiritib qo'yishingiz mumkin turli xil siz e, men haqimda deyapti siz o'zingiz haqingizda nimalarnidir yozib qo'ysangiz googledan e, boshqa sizga qiziquvchilar shuni qidirsa shu chiqishib chiqqanda qanday holatda ko'rinishini shu yerdan to'g'irlashingiz mumkin ya'ni parol mana bu yerda siz o'zingiz qo'ygan parolingiz uni yana o'zgartirish yangisiga almashtirish boshqa boshqalarni amalga oshirishingiz mumkin bu bo'limda internet uchun ommaviy parametrlar deyapti bu endi bizga kerak emas tilimiz tilni tanlash o'z kompyuterdan matn kiritish vositalari maxsus imkoniyatlar deyapti bu hozircha bizga e, kerak emas bu umumiy o'zi bo'ladi hamma kompyuterda telefonlarda bo'ladi hozircha kerak emas ma'lumot va maxfiylik deyapti mana maxfiylik endi sizni xavfsizligingizni yanada oshirishga yordam beruvchi qism bo'ladi e, mana mana bu asosan mana shu joyi ham kerak bo'ladi bizga mana bu veb ilovalar deyapti mana shu yerdan siz e, biror e, turli xil saytlarga kirgan e, kirganingizda misol uchun googlega kirdingizda har narsani qidirdingiz uni siz endi shu qidirgan narsangiz saqlanib qoladi chunki mana bu yerda yo'qol ekan bu mana shu o'chirishni bosib qo'ysangiz e, mana pauza pauza qilindi endi sizga bu googlega shu qidirganingizda hech narsa turmaydi shunchaki yangi holatda u turaveradi Endi pauza bo'lmadi. Lokasda joylashuv tarixi o'zi oldindan pauza deb bu yoniq qolmasligi chunki yoniq qolsa e, xakerlik hujumlar yoki boshqa boshqalar orqali sizga turli xil ziyon yetishi mumkin. Shuning uchun pauzada turadi bu. Hop, yoniq e, YouTube tarixi, ya'ni siz yana shu e, YouTubedan biror narsalar qidirishingiz mumkin. Turli xil o'yinlar, turli xil o'yinlar qidirish orqali Э, qidirganingizda qidirgan narsalaringiz e, qolib ketadi shunda shuni siz e, boshqalar ko'rinishini olmasang mana pauza qilishni bosib qo'ysangiz mana e, pauza qilish orqali siz mana shuni ham youtube tarixini ham youtube ko'rilgan tarixini ham saqlab qo'ya olasiz ho'p endi keyingisi reklama sotlamani bu yerda siz e, reklamalarga qiziqishingiz yoki brend parametrlari asosida moslashingiz tanlashingiz mumkin ya'ni biroz e, kompyuter olmoqchisiz misol uchun e, kompyuter haqida ma'lum misol uchun core i yetti kam deb yozdingiz googlega sizga chiqdida sizga reklamalar ham chiqdi sizga va shu reklamalardan siz e, o'zingizga keyinchalik e, pul to'plab turib olishingiz uchun buni saqlab qo'yganingiz reklama mana shu yerda chiqadi o'sha reklamani qidiruv natijalari ya'ni o'zingiz shunchaki shaxsiy google qidiruv bo'limi hamma telefonda bo'ladi kompyuterlarda ham mana shu yonoq deyapti shu yonoq ochiqligini shu yerdan ko'rishingiz mumkin endi profilingiz deyapti profil ma'lumotlarini kiritib qo'yishingiz mumkin e, boshqalarga ulashganingizni ko'rish uchun joylashuv axborotni yoqish ulashish e, deyapti bu asosan ochiq turgani yaxshi chunki e, o'zi google e, shartlarda ham google qoidalarda ham shu doim bildiriladi ochiq qolsin deb mana shu bo'lim doim ochiq qolsin deyiladi xavfsizligini yanada oshirish uchun endi keyingisi Xo'p, ilovali xizmatlar deyapti, ya'ni hisobingizga kirish ruxsati bor ilovalar deyapti. Hozircha ilovalar yo'q mana. Ya'ni qaysi ilovaga kirganingizda sizdan ruxsat so'raydi, ya'ni qanday ruxsat so'raydi? Akkaunt ochish orqali akkaunt ochish orqali mana shu ilovaga ruxsat berasiz va mana shu yerda chiqib turadi. siz e, akkaunt ochgan bo'lsangiz mana shu akkaunt ochgan e, saytlaringiz или приложениелaringiz mana shu yerda chiqib turadi endi yuklab olgan bo'lsangiz biror narsani mana shu yerda ko'rinadi o'chirib tashlagan bo'lsangiz o'chirish urinib turadi endi bular hozircha bizga kerak emas keyingisi xavfsizlik xavfsizlik mana bu yerda xavfsizligingiz ya'ni e, kompyuter orqali telefon orqali xavfsizligingiz e, nimaga kirildi deb turadi ya'ni biz hozir mana bu yerda e, telefon bilan man o'zim kompyuter bilan telefonni ulab olganman shuning uchun telefon orqali ham mana kiritilgan yigirma bir o'nda mana windows orqali biz hozir kompyuter orqali mana bu akkauntni ochganimiz uchun mana bu yerda yigirma bir o'n turibdi va telefonimda ham mana shu vaqtda kiriladigan kirilishi ko'rsatib turibdi endi mana bu telefon yordamida hisobingizga telefon yordamida kirsa ham bo'ladi uni yoqib qo'ysangiz bo'ladi ikki bosqichli tekshiruv bilan yoqish yoqsa bo'ladi telefon tasdiqlash usuli telefon raqam emailni kiritib qo'yishingiz mumkin mana qurilmalaringiz deyapti qurilmalarda mana shu windows bo'limi ya'ni mana o'zim kompyuterim turibdi ho'p hisobingiz uchun saytlarni kuchaytirilgan rejimda xavfsiz kezish deyapti ya'ni mana shu yerni bosish orqali siz deyapti har qanday xavfli saytga ham xavfsizligingiz bu bu bo'limni o'qish orqali siz xavfsizligini yanada oshirib oldingiz va xavfli saytda ham siz bemalol kirib turib o'zingiz kerak narsani yuklab o'tsangiz bo'lardi misol uchun bir xil ilovali saytlar bizni hududimizda tasdiqlangan taqiqlangan ba'zi saytlar Э, shularga ham kirib turib o'zingizga foydali ma'lumotlar olishingiz mumkin э, endi ishonchsiz ilovalarga ruxsat berish endi bu э, bu ham kerakli narsa ya'ni siz biror biror ilova internetdan e, tanlab oldingizda e, ustanovka qilyapsiz o'rnatyapsiz bu yerda sizga mana shu bo'lim yordam beradi chunki e, siz buni yoqib qo'ygansiz bu sizga shu ilova e, ochilsinmi yoki yo'qmi degan e, ma'noda beradi ya'ni ichida virus bo'lgan bo'lsa uni avtomatik bloklaydi endi mana bu google hisobidan kirish parolingiz menejeri parol so'ragan qism ulangan hisoblar hozircha yo'q deyapti hop keyingisi odamlar bo'lishuv google xizmatiga oylangiz deyapti googlega e, siz oila a'zolaringiz va u haqida ma'lumotlar kiritishingiz mumkin kontaktlar deyapti ho'p e, kontakt axborotni saqlab qolish yo'nog'i deyapti kontakt axborotlarda mana bu yerda bir xil guruh tushib turib e, shu googlega kontaktlaringizni telefonda ham saqlasa bo'ladi googleda ham kiritib qo'ysangiz bo'ladi buning uchun shu shu kontaktini yo'qotib turib ah, e, guruh tuzib qo'ysangiz bo'ldi bloklangan ya'ni siz bloklagan e, foydalanuvchilar mana shu yerda ko'rinib turadi joylashuv axboroti sozlash unga oid ma'lumot mana shu panelda hop men haqimda nima ko'ra oladi deyapti sizni siz bu yerdan e, sozlashingiz mumkin bu xohishingizga qarab mana bu yerdan shaxsiy yoki har kim bosib qo'ysangiz ham bo'ladi Hop, demak, e, mana bu yerdan mana ismimni ko'ra olarkan, ism, familiya va mana bu yerda profil rasmini ko'ramiz. Chunki mana bu yerda e, bizga aytadi, har kim deydi, Mana bu odamchil logosi har kim ko'ra olishini ko'rsatadi. Mana qulf shaxsiy deydi. Demak, mana bu ism, familiyam bilan profil rasmini ko'ra olarkan. E, jinsim bilan tug'ilgan yil oyimni hech kim ko'ra olmagan. Mana bu Gmail'imni ham mana ko'ra oladi hammani. mana mana bu yerdan siz o'zingiz haqingizni yanada qo'shishingiz mumkin joylarni havolalarni o'zingiz haqingizda yozishingiz mumkin va ish va o'qish joyingizni kiritib qo'yishingiz mumkin mana shu bo'limdan sozlasangiz bo'ladi hech qanaqa muammo tug'dirmay to'lovlar obunalar deyapti endi google pay orqali to'laysiz ho'p mana bu yerdan boshqarish mana bu yerdan o'zingizni akkauntingizni shu to'lov e, usulini kiritib qo'yasiz ya'ni o'zingiz e, xalqaro vizalar bo'ladimi yoki e, mastercard bo'ladimi shuni kiritib qo'ysa bo'ladi mana to'lov usulini qo'shish orqali siz yangisini qo'shishingiz mumkin ya'ni bu google ishonchli google pay orqali to'lanadi ho'p endi mana google pay xizmatidan foydalanish deyapti xizmatdan foydalanishni boshqa bossangiz shu avtomatik o'tib ketadi endi xaridlar xaridlar bo'limi orqali siz nima xarid qilgan bo'lsangiz qidiruv orqalimi yoki xaritada biror joydan narsa buyurtma qilmoqchi bo'lgansiz yoki google assistent orqali nimadir buyurtma bergan bo'lsangiz mana shu yerda o'sha bo'lim chiqib turadi hisob uchun xotirjam ya'ni bu odatda buni nomi google google drive deydi google drive mana shu yerga siz o'n besh garinasini joylashingiz mumkin shu google akkauntingiz ichiga ya'ni bu xotirangiz xotiraga ta'sir qilmaydi xotiraga tushmaydi faqat mana shu o'n besh giga sizga qo'shimcha bonus sifatida beriladi endi obuna ya'ni siz biror e, youtubedan e, video qo'shiq rasm tortdingiz yoki o'sha xizmatga obuna bo'lgan bo'lsangiz mana shu yerda e, shuni bosh boshqarishingiz mumkin bandlovlar ya'ni bu buyurtma berish bor buyurtma berish bo'limi bu misol uchun oldindan to'lov qilasiz va shuni navbatiga yozilib qo'yasiz qachon kelishi yo'ldami yoki boshqani mana shu yerdan boshqarib turishingiz mumkin endi haqda bu e, google akkaunt haqida e, google akkaunt haqida e, uni qulayliklari qanaqa sizni maxfiy saql maxfiyligini saqlash Xo'p, ya'ni xaritadan qidirgani qayerga chiqishi, narxlarni tayyorlash bu shu haqda chiqyapmiz. Assalomu alaykum. A Xo'p, xo'p. sizlar sizlar bilan e, hozirda shu e, google akkauntni ochib bo'ldik ho'p mana e, bizni google akkaunt ochish aslida oson emas aslida hech qanaqa qiyin emas demoqchi edim hech qanaqa qiyin joyi yo'q shunchaki ozgina mahorat va mahorat va talabchanlik bo'lsa bo'ldi odamda va qat'iyat ishonch ham talab qilinadi aziz do'stlar mana google akkaunt ochish haqidagi videomiz o'z yakuniga yetdi o'ylaymizki bu video hammamiz uchun foydali bo'ladi inshaalloh kelasi videolarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling qanaqa fikrlar bo'lsa yozib qoldirishingiz mumkin